Saluton kai bonvenon. Hiero ni contactis a uh, YouTube ston uh, um Kiologas en Occidenta Verginio lia nomo estas Carlo uh, simile al mi li uh, faras esperantan filmeton uh, ciutage. Um, li faras tiel uh, nur dum uh, Ve! <laughs> Nia kato chegrenas min, malhelpis min. Diro saluton! ne povas diri sen dubo. Ah. ah. yes. Ah, uh, yes. Carlo um uh ah, Barras Esperanton filmo un ciu tega dum decembro mi intensis uh, ah, fari tiel uh, ancao post dezembro um, eble uh, Carlo cae mi uh, filmos kune uh, filmeton uh, estas tre maiosa uh, trovi alian youtubiston esperantan uh, kiu lojas um, uh, proxima al mi uh, ali teme odiau mi legis uh, scenon de Hamleto. Um, Zamenhof uh, traducis Hamleton uh, kai mi jam legis du scenoin uh, mi uh, ne uh, legis uh, hamleton en la angla mi anua legos gin en esperanto kai post mi intensas legi gene angle um gis noon mi uh juas la sperton um tu estas chio uh, por hodiau gis morgau